Co to je? To je světlo, ne? A co tím mám jako dělat? Půjde na švěj, tam je všechno. Tak píšu YouTube, švěj. Tak, a tady co třeba? Já chci skákat. Neboj se udělat první krok, je to strašně jednoduché a my ti s tím velmi rádi pomůžeme a nezapomínej, že v tom nikdy nejsi sám. Nezapomeň také odebírat náš kanál zde a samozřejmě ti přejeme příjemné prožití svátku, hodně dárečků, hodně cukroví, ale nezapomeň to v novém roce vypotit se švihadlem. My se šviháku. Čus!